Sveiki draugai, iš tikrųjų sėdžiu aš savo ramiai, niekam netrukdau, darbuojas ir parašo mums vienas bičiulis, kuris kažkodėl pasislėpė už, kamer, už kadro. Arnoldas sako, davai padarom gerą darbą. Na nu ir aš, kaip jūs visą žinot, aš esu už visus gerus darbus, stengiamės kuo, kuo daugiau padėti žmonėms, arba tai informaciniu būdu, kažkiek su daugiau informacijos suteikti jums, kaip sveikiau galbūt maitinti, sportuoti, judėti, aktyviai leisti laisvalaikį ir taip toliau. Arba, arba kažkokius tai kelias projektus turėjom socialinius, tai šiek tiek paramą bandėm, aukojimus kažkokius tai surinkti padaryti ir padėti arba šeimoms, arba tiesiog vaikams, turbūt visą, visą tai matėt YouTube, jeigu ne, tai pasižiūrėkit. Ir Arnoldas mums prašo, sako, davai kaip nors e, padarom tokį renginį, kad kuo daugiau žmonių pritraukti būtent prie kraujo donorystės. Šalia manęs stovi Jonas, jisai yra nacionalinio kraujo centro atstovas. Ir iš tikrųjų visus klausimus jisai norėtų jums dabar trumpai papasakot, nes aš žinau, kad daugelis iš jūsų galbūt bijo, galbūt nežino, ar jums galima priduoti kraujo ar ne. Jūs nežinot, kokią iš tikrųjų jūs naudą duosit, jeigu tiesiog duosit savo kraują. Tai prasme, ne tai, kad jūs jausitės geriau psichologiškai, nes kažkam padėt, bet ir fiziškai. Tai vat Jonai papasako, iš tikrųjų, kas gali duoti kraujo? A, tai iš tikrųjų kraują gali duoti visi pilnamečiai žmonės, kurie neturi jokių sveikatos nusiskundimų, kurie jaučiasi gerai, neturi kažkokių lygų, lėtinių ar tiesiog. Ir tiesiog visų tokių žmonių laukime ateinant ir laukime duodant kraują. Ar labai, iš tikrųjų, vat, kokie yra sitas, ar labai trūksta kraujo? Kraujo trūkumas yra nu, nuolatinis, nu, ta prasme, mums pastovi reikia donorų, kiekvieną dieną mums reikia kraujo, tai labai kviečiam ir labai laukiam įvairių kraujo grupių duonų. Nes būna žmonės klausia, sako, mano tokia ir tokia grupė, ar mano kraujo reikia. Tai taip, reikia visų ir visų labai laukiam. Kokia nauda žmogui davinčiam kraujo? A, tai e, viena vertus žmogus pats, kad gerai jaučiasi, nes padaro gerą darbą. A, kita vertus, a, tai žmogaus imuninė sistema stiprėja, yra nustatyta tyrimais, kad žmogus imunitetas gerėja. Ir taip pat, jeigu neduokdėja kažkokios nelaimės atveju tas žmogus netenka kraujo, tai jam lengviau atsistato organizme kraujas. Tai tik tai privalumai ir teoriškai jokių absoliučių minusų. Taip, tikrai, vien tik privalumai. Aš kelis kartus esu davęs ir visai sakė, galbūt tu palisie, galbūt nesportuok tą dieną, nes galbūt svaigsta galva dar kažkas. Aš iš tikrųjų nieko nejaučiu galėjau iš čia karto važiuoti sportuoti, ta prasme, aš net nepajaučiau. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, tą dieną, kai duodamas kraujas, tai mes rekomenduojam tiesiog pailisinti organizmą, e, nes ypač jeigu tai yra pirmas, pirmas kartas gyvenime kraują duodant, e, tai vis dėlto stresas organizmui šiek tiek yra, tai rekomenduojam tą dieną sukių svorį nekiloti, nesportuoti, bet kitą dieną jau galima viską, viską, viską daryti. Draugai, balandžio 26 dieną, tai yra jau po mėnesio, panoramoj, antram aukšte, nuo 12.30 iki 19 valandos. Pasistatysim e, ne palapinę, bet tokia bus speciali e, erdvė. erdvė. Tenais bus visų pirma, bus Jonas, bus Arnoldas sakė, būsiu aš. Galėsit mūsų visus kankinti, kankinti, kankinti įvairiais klausimais. Bus daktaras, taip, tikrai, taip. kurį irgi galima bus kankinti įvairiais klausimais. Apie sveikatos būklę ir apie viską. Tai va, tai jūs gausit daug naudos, padėsite kitiems, psichologiškai jausitės gerai, savo organizmui, savo imuniniai sistemai padarysite gerai, gausite iš tikrųjų dovanų, nors sakoma, kad tai yra neatlygintina, bet kažkaip jūs visada neteisingai pasakot. Jūs pinigais neatlyginsit, bet jūs galit, e, kokios yra dovanos? Aš visą bilietą į kiną pasirinkau. Jo, iš tikrųjų skirtingos dovanos buvo, marškinėlį, bilietą į kiną, padėlį, tai skirtingas ir vairias, negaliu pasakyti, kas tą dieną bus, bet e, tikrai nepaliksim be dovanų, galiu tą patikinti. Tai va, draugai, dar kartą, bir, birželio, balandžio 26 dieną, tai yra trečiadienis, nuo 12.30 iki 19 val. panorama antram aukšte, ateikit, pabendraukit, krovė pridėta, man atrodo, iki, iki pusvalandžio, nebent tu ten plasmą. Apie 20 minučių. Nu, apie 20 minučių. Neskausminga, nebijokit, jeigu pirmą kartą, tai gausit uimą informacijos iš tikrųjų. Vėliau kokiais klausimais galėsit klausti manęs apie sportą ir apie mytybą, daktarus galėsit klausinėti medicinos klausimais. Nu tik tai į naudą, draugai, davai padarom gerą darbą iš tikrųjų. Jums tai nieko nekainuos, pabendrausim, susipažinsim, jeigu gausit netgi bilietą į kiną, kas turbūt ir bus, aš, aš kelis kartus buvau pridavęs kraujį, gavau. Balandžio mėnesį bus begalė įvairių filmų, arba gegužės mėnesį nueisit pasižiūrėsit apie komiksus, komedijas, siaubų filmus, belenką. Ateikit būtinai, pabendrausiu, susipažinsim ir jausimės čionais žymiai, žymiai geriau. Taip, tai labai laukiam iš tikrųjų visų.